asalaamu raxmatullahi wabarakaatu waxaa laga hambalyo dhalinyarada soomaaliyeed oo maanta gaala guul cajaayib ah guushaasi ahayd balaayiin soomaali ah kumanaan ah ay ku faraxday runtii waxay ahayd markii labaad ee dhalinyarada todoojirada ee sameynaya <clears throat> waxay u baahan yihiin dhalinyaradaas in sidan hadda ay ku socdo lagu wado loo qabto kulamo kaleeto oo saaxiibtinimo ilaa ay laga dhisaayo bestigooda runtii waxaan leeyahay mustaqbal ifaayo waaye runtii waxaa dhalinyarada waxay u baahan yihiin galab waxaan leeyahay marka ugu dambeysay kulanka u dambeeyay ayaa u dhiman haddii tanzania iyo kuub kale ciyaara ay soo baxaan kadibna finalka ciyaari doonaan runtii waxaa leeyahay guud ahaan maalin cajaayib ah ayay ahayd soomaaliya u ahayd oo waxay ugu aadneed labaatan oktoobar oo maalinta labaiy tobanka bish tobanaad ah maalinta cajaayib ah waa maalinta caalamka soomaaliya mar labaad waxaan leeyahay ummadda soomaaliya hambaliya guud ahaan haddii intaas aan ka gudubno waxaa hadda soo ilaaday kulankii xiisaa lahaa ee champions leaga liverpool iyo rangers waxay kusoo adkaatay toddoba iyo eber halka maxamed saalax uu dhaliyay hatrigiisi ugu dhaqsiyaha badnaa oo jambes liga dhaliyo tida kale waxa uu noqday ciyaaryaankii ciyaaryaankii keliya ee hal koox oo premier ka ciyaarta u dhaliyo goolal gaaraya soddon iyo soddon iyo toddoba gool soddon iyo sideed ama soddon meelaasi gaaraysa waxaa ka horeeyay didian droba iyo kun aguero waxaan leeyahay marlabaas saalax hambalyo maadaama uu noqday ciyaaryaanka keliya ee premier hal koox u dhalay goolasha ugu badnaa kulankani wuxuu ahaa kulan cajaayib ah kulan watay oo ahaa caqabadiisa waxay ahayd kulan liverpool goolka loogu hormaray waxaana ka dhaliyay ciyaaraanka naadiga liverpool ay ku ciyaartay ku magacaha anvil laakiin mayse ku sinagaanin roberto formini ayaa ka dhaliyay asiga ayaa u labeeyey <clears throat> kadibna waxa uu saddexeeyey eh, darb nunes waxa uu afariyey saalax waxa uu shaniyey saalax waxa uu lixiyey saalax waxa uu todobay eliot runtii waxay ahayd kulan cajaa'ib ah liverpool champions leaga oo ay soo baxaan dhigi karnaa haddii kulanadaba kol kale adkaato looleeg lix iyo tobnaad iska xaadirisay kadibna waxaa u dhiran napoli napoli weli ka xoogsataa ugu yaraan afar iyo way ku badisaa laakiin <clears throat> waa kulan cajaayiba ah. labada kooxoodba napolina waa ay adkaatay afar iyo labo hadda arjikaas ee cadka marsisay napoli sanadka waa laga yaabay runtii waxay ahayd kulan dhinac cajaayiba ah napoli waxaan leenahay cimaamada lama haysan karno bacdi napoli cimaamada lama haysan karno halka barcelona iyo inter milano ay isla dhaaf waayeen saddex iyo saddex runtii waxay ahayd qula cajaayib ah halka dowiski uu laba gool dhaliyey waxaana goolka hore ugu horeeyo dhaliyey waxaa loo matay dembaal ismaa dambela goolka waa dhaliyey kadibna waa la bareejiyey wayna ku saartay inter laakiin waxaa ka bareejiyey ehm, ladowiski kadibna intaa waay sabuul saddexday dhalisay isla markii waxaa ka barajeeyey sagaashan daqiiqa markay socotay waxaa ka barajeeyey ladobaski waxay kusoo yardhaartay saddex iyo saddex halka baashoon ay leedahay afar dhibcood halka inter milan ay leedahay toddoba dhibcood halka bayern munchen afar iyo laba ay ku adkaatay waxayna ku hogaaminaysaa laba iyo toban dhibcood waxayna u baahan tahay hal guul ah ama hal bareeja si ay u xaqiijiso inay gulubkooda kaga soo baxday halka barcelona iyo inter ay u baahan yihiin in labadooda kun inay guuleystaan guud ahaan waxay ahayd halka tottenham iyadana ay badisay marcelina waa ay badisay halka eh, bayer leverkusenna cagta la marsiiyey saddex iyo eber loogu adkaaday hadda eh, fc porto halka atlant marina iyadana baraaji ay gashay guud ahaan waxay ahayn ciyaaro cajaa'ib ah guud ahaan waxay ahayn kula cajaa'ib ah guud ahaan andhigana liverpool is back champions league ay hod laakiin premier league sanadkan klob wuxuu ahaa kulankiisii ugu qatarsanaa ee laaabkiisao maanta iska saxay ayaan leeyahay runtii waxaa kusoo galay laaab cajaayiba laakiin kulan cajaayiba waxaan leeyahay eh, kulanka mycity laaabka loogu soo gali kara laakiin wuxuu u baahan yahay inuu ka fikiro waxaa laaab kusoo gali lahaa haddii aad ka heshay muuqaalkan laagaree asxaabtada gaarsii guud waxaan leeyahay fi aman